親愛なる日本国政府へ、こんにちは。我々はアノニマス日本です。我々は、あなたたちが、いかに無知で無謀であるかを過小評価していたようです。あなたたちが NTT コミュニケーションズと協力してサイトブロッキングに着手した時から、憲法に対する尊重の欠如が見られました。あなたたちは、時代遅れな企業の利益をかばうために、第21条を無視して、 通信の秘密を信頼する権限をプロバイダーに付与しました。それに応えて、我々は、サイトブロッキングをすり抜けるソフトの翻訳及び拡散を開始しました。そのプロジェクトの第一歩が iOS のオニオンブラウザです。でも、あなたたちはサイトブロッキングだけで立ち止まらないでしょう。その上、さらに、一方的に、ネットのインフラをサイバー攻撃しようとしています。 巻き添え被害に目を向けようともせずに、8月15日に政府の知的財産戦略本部が権利者から海賊版サイトに直接 DOS 攻撃を仕掛ける提案を検討することが報道されていました。この提案は無謀であり、無責任です。いわゆる DOS 攻撃は様々な国の法律の下で犯罪であり、かつ、大部分の海賊版サイトは 日本国外のサーバーにあります。日本政府が企業による DOS 攻撃を許すならば、それはまさに国家的サイバー犯罪に他なりません。さらに、DOS 攻撃は巻き添え被害をもたらす無差別攻撃です。海賊版サイトと同じレンタルサーバーを利用している無関係なサイトは同じように閉鎖されてしまいます。 企業による政府公認の DOS 攻撃が許されるなら、誤認による攻撃の可能性、あるいは、権限の過剰な行使につながるリスクがあります。海賊版と誤認される小規模のサイトは、大企業の力を前に立ち向かうことができません。そして、サイバー攻撃が誤爆してしまった場合、罰則があるかどうかはまだ不明です。最終的に、このような政府公認のサイバー攻撃は、 乱用の可能性という深刻な問題をもたらします。企業や政府が合法的な DOS 攻撃の使用事例を広げれば、犯罪を防止すると見せかけて、競合あるいは批判者のサイトを攻撃してしまうかもしれません。誤解の泣きよう。世界中に存在するアノニマス共同体は、過去に DOS 攻撃を行ったことがあり、そして 今でも行い続けている場合があるとの明白な事実を我々は認識しています。しかし、我々アノニマス日本は、このような行為を利用したことがありません。DOS 攻撃は、自由な情報の流れを妨げてしまう、独裁的な行為です。我々は、この行為を全面的に非難します。我々は、 検閲及び権力の乱用に対する建設的な解決を見出したいと願っています。そして、プライバシー保護ソフトの翻訳と拡散に打ち込み続けています。そこで、我々は、サイトブロッキングへの対抗措置の第2段階を発表したいと思います。我々は、ロカリゼーションラボに参加する世界中のボランティアと再び協力し、シグナルというメッセンジャーアプリの Android 版、 iOS 版、PC 版において、日本語の翻訳を完了しました。シグナルは、LINE と同じようなメッセンジャーアプリですが、LINE とは異なります。シグナルは、端末相互間の暗号化を利用して、通信のプライバシーを保護しています。インターネットのプロバイダーは、もちろん、シグナルの開発者すら通信の内容を除くことはできません。暗号化されたブラウザだけでは、 完全なプライバシー保護ができません。メッセンジャーアプリでの会話は、オンラインコミュニケーションにおいて、比較的大きな割合を占めているので、こうした通信も暗号化しなければなりません。プライバシーを大切にする皆さんへ、LINE からシグナルに切り替えることを強く推奨します。サイトブロッキングへの対抗措置はここで終了するわけではありません。 いずれ近いうちに第3段階を発表したいと思います。その時まで、日本政府へお願いがあります。こういうくだらない計画をやめなさい。我々はアノニマス日本です。我々は大軍です。許しはしない。忘れはしない。我々を待ち受けなさい。